Olá, somos do Instituto da Che. É, viemos aqui para tirar dúvidas de algumas pessoas que estão deixando para a gente. Dessa vez é de um aluno nosso, André, e ele pergunta: é, o que observar na hora de comprar um bom violino? Então, um violino bom, você já vê ele pela qualidade de fabricação. Se um violino tem uma qualidade boa, você vai olhar, nossa, que violino bonito, é um exemplo, né? É, então você tem que analisar se o Veneza está bom, né, em estado bom, é, se as partes do violino não têm arranhados ou partes quebradas do instrumento, né? se tem cavalete, se o cavalete está reto, se as cordas estão boas, né? É, isso é muito importante você ver na hora da compra e em questão um bom violino, né? É, e além disso, né, de saber se um violino bom e tudo, também é importante que ele venha completo. Então confira também se ele vem com as quatro cravelhas, com os quatro microafinadores, com o cavalete, com a alma. os acessórios. Se né? ele não está trincado, se vem com as quatro cordas, se as cordas não estão desfiadas. Se o seu arco ele não está empenado, ou seja, se ele não está torto, se vem com um breu, com estojo, com algum paninho de proteção. Então são acessórios que muitas vezes você consegue comprar no primeiro instrumento que seja é, de fábrica, né? E no caso, se você já toca, então toque antes, toque bastante. E se você gostar do instrumento, se sentir confortável às vezes, né, o violino, ele, ele não dá certo, por exemplo, para mim, mas outra pessoa tem um outro estilo, uma outra pegada e que uhum. pode dar super certo. Então não existe essa de, ah, esse violino é ruim, esse violino é bom. Esse violino pode ser ruim para mim, mas para outra pessoa sabe? Diz Pode aquele detalhe, bom. né? Que quem escolhe é, o violinista é o violino, e não a gente que escolhe o violino, né? E eu acredito um pouco nisso, né? Sim, com certeza. Então ficamos por aqui. Obrigado, hein? Obrigado aí por assistir. Qualquer dúvida, coloque aqui que nós vamos responder. Tchau!